On a fait un bras. Pollen propose ses services de réalisation de robots sur mesure. L'INSEA nous a demandé de réaliser un bras qui ressemble à celui d'un humain. Eux, ils travaillent sur les interfaces cerveau-machine et ils souhaitaient étudier le pilotage d'une prothèse. Et c'est ainsi que nous avons créé Richie. Nous avons dessiné l'intégralité du bras et nous l'avons imprimé entièrement chez nous. Le bras est constitué de 7 moteurs, il a 7 degrés de liberté. Pour piloter tous ces moteurs, on a utilisé une Raspberry Pi et une carte qu'on a réalisée qui s'appelle la Hippie. On peut se connecter au robot en passant par le serveur qui est dans la Raspberry Pi et on peut programmer le robot par des interfaces très simples. On porte également une très grande importance au partage de nos développements. C'est pour ça que le robot Richie est complètement open source. À quoi il peut servir À faire coucou, faire chier. À faire le ménage. S'occuper de Marcel. Il peut aussi servir de pote quand on n'en a pas. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous souhaitez réaliser un robot sans que ça vous coûte un bras. Grosse blague hein abonnez-vous. Le lien des sources du bras se trouve en bas dans la description de la vidéo. Et merci beaucoup à l'INSIA pour cette superbe opportunité.